Juhu, Spielzeug. Ähm, so. Hier haben wir so Teile, zum Beispiel ähm, NPN-Transistor, Quad-Op-Amp, 100K-Potty, Hochlastwiderstände 4,7 Ohm und Tantalkondensatoren 4,7 Mikrofarad. Und hier ganz viele 57 Ohm. So, was kann man daraus bauen? Ähm, wir haben außerdem noch ein Netzteil, das liefert eigentlich mehr als erwartet. Es sollte 14 Volt liefern, es liefert 18, macht aber auch nichts. So, ähm, dieses Body hier liefert Spannungsteiler, also kommt das oft rein. Äh, es ist ein Spannungsteiler, ein bisschen wirr. Ist gerade auf 0,7 Volt eingestellt, wobei dann noch ein kleiner Widerstand parallel ist. Ähm, diese Taste ist zum Kurzschließen vom unteren Teil vom Spannungsteiler, um den quasi auf äh, Masse zu ziehen. So, ähm, jetzt haben wir hier die, äh, ähm, Genau, das ist ein Quad-Op-Amp, oben ist gleiche Schaltung. Äh, einmal ein nicht invertierenden Verstärker mit diesem 100k Putty als Verstärker einstellen, Widerstand. Äh, der Ausgang davon geht über einen Tiefpass aus 4,7k und 4,7 Mikrofarad auf den Eingang vom anderen und der ist als äh, Stromquelle zusammen mit dem NPN-Transistor geschalten. Äh, der äh, äh, äh, Op-Amp versucht einfach den Spannungsabfall äh, über dem 4,7 Kilo äh, Ohm Widerstand aufrechtzuerhalten und regelt den Basisstrom von den zwei Transistoren. So, jetzt haben wir hier noch Way, ein Meter LED-Streifen, der teuerste Blödsinn an dem Blödsinn. Alternativ gibt es hier auch noch äh, einen ganz normalen LED-Streifen oder der Klassiker. Die Glühbirne funktioniert genauso. Leider nicht so linear. So, wir haben jetzt also hier eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Hier ist die Spannung, da ist der Strom äh, mit T-Pass. Äh, schön. Ähm, so. Das Ganze kommt dann nachher als VGA-Signal vom Monitor und deshalb haben wir auch den Lustenverstärker, damit der hier schon mal hier, das wäre nicht so ein komplettes Signal vom manchen. Und da könnte man jetzt auch einen großen Widerstand Serie schalten, um den Eingangswiderstand ein bisschen kleiner zu machen, weil der OpenP, der ist eben, ja, eher für niedrige Frequenzen, darum ist er auch relativ billig mit 45 Cent. Ja, also ist das Potty eingestellt auf 0,7 Volt, also Maximum VIA-Signal und hier haben wir noch diesen Widerstand hier parallel dazu. Unseren Teil, um die Spannung runterzuziehen, jetzt können wir mal messen, mache jetzt aber nicht. Das ist kleiner 0,7 Volt, hier haben wir also äh, das jetzt angeschlossen, gelb ist Plus und grün und rot sind jeweils äh, von grün und rot die Kanäle. Das sieht auch so ein bisschen gelblich aus, das sieht eher grünlich aus, das liegt aber an der Kamera. Ähm, ähm, wenn ich jetzt mal den Taster drücke, juh. regelt die Kamera wunderbar nach, aber man sieht, so, man, man sieht das Rauschen wird stärker von der Kamera, wenn das dann die Kompression überhaupt noch sehen lässt. Ja, das ist schwierig von der Helligkeit. Äh, jetzt nehme ich mal hier diesen zusätzlichen Widerstand weg. Wusch. So, und jetzt ist es richtig hell. Äh, und jetzt ist es wirklich knallig gelb. Ähm, jetzt haben wir 0,7 Volt und äh, das Ding hier ist eigentlich für Konstantstrom, äh, für eine Konstantspannung ausgelegt. Hier auf der, auf der Wicklung sind einzelne ähm, Widerstände jeweils, Vorwiderstände. Äh, eigentlich soll man das Ding mit 12 Volt betreiben. Äh, Im Moment sind das jetzt ungefähr 10 Volt pro Kanal, wobei eben der Strom geregelt wird und nicht die Spannung. Äh, ja, weil dann ist ungefähr die Helligkeit äh, von der ganzen Geschichte proportional zur Helligkeit vom VGA-Signal hier drüben. Wusch. Und man sieht, also das ist ordentlich hell. Wenn ich jetzt mal den Taster drücke und den quasi wieder auf Masse mache, jetzt ist dunkel. Also die Zeitkonstante von dem Ding ist riesig. Aber das ist ja nicht weiter tragisch, die kann man ja kleiner machen mit dem äh, anderen Widerstand oder vielleicht noch von den Potties. Ich habe ja noch eine ganze Kiste drin Potties. Je nachdem. So, jetzt mal zum Beispiel hier mal den. Was ist eine Farbe? Blau? Ne. Grün. Wow. Sehe ich mal aus, jetzt ist das eindeutig rot. Die Kamera, man sieht schon, sie regelt wieder nach, wegen Weißabgleich. Dunkel. Ist interessant, dass das jetzt so langsam orange war, das liegt aber alles in der Kamera. Ähm, so, jetzt sind wir wieder hell. Gut, machen wir wieder ganz hell. Dann stecken wir den Spaß aus. So, sieht schon, hier ist Kühlkörper dran. Ich habe keinen dritten Kühlkörper. Irgendwie habe ich das verplant, die mitzubestellen. Die Widerstände hier wirken heiß, wenn die LEDs auf volle Pulle laufen. Äh, dann sind aber die Transistoren durchgeschalten und bei denen ist quasi null Spannungsabfall. Der ganze Spannungsabfall ist über die äh, LEDs, sprich äh, die Transistoren werden da nicht besonders warm. Äh, die werden auch nicht warm, wenn sie zu sind, weil dann fließt überhaupt kein Strom. Ganz heiß werden die wirklich bloß, wenn die gerade in der Mitte sind und der Maximalstrom fließt. Also das ist wesentlich schlimmer bei dieser Glühbirne hier was, also die, da werden die richtig heiß und glühen fast, also man kann sie noch anfassen, die Kühlkörper, das heißt, es ist wohl noch im zulässigen Bereich, weil im Datenblatt steht irgendwas ab 150, also bei 150 Grad ist dann die ähm, Stromkurve, geschaltener Strom dann auf Null, super, das braucht man dann. Also, kann man schon ein bisschen warm machen. Die, die, die 4,7 Ohm dann ja auch nicht so warm. Also das, das Schlimmste, was ist, ist äh, 2 Volt darüber. Das sind äh, 2 Volt, das entspricht dann circa einem halben Ampere. Also ungefähr einem Watt, bisschen unter einem Watt, also noch in der, in der Spezifikation von dem Ding. Tantalkondensatoren nicht verpolen, ist böse. Hier ähm, die Podgies, muss man aufpassen, wenn man die also rechts ist quasi äh, minimale Verstärkung, also da ist äh, ja minimale Verstärkung eben und ganz links ist maximale Verstärkung, das ist dann relativ viel. Also da könnte man die LEDs jetzt mit schrotten, also muss man vorsichtig sein mit den Quaddies und bloß nicht an dem Steckbrett wackeln, weil sonst lässt man auch die LEDs raus. Darum hatte ich auch die Glühbirne aus zum Testen. Ja, also, das hängt man dann so ans VBA-Signal und dann hat man das so ein Ambilight. Tada! Kosten insgesamt 17 Euro für den Meter LED gefunden, wobei das eigentlich schon viel zu hell ist, also weniger LEDs reichen auch völlig aus, wenn man dunklen Film guckt, oh, das ist ja eigentlich, äh, dafür ist das ja eigentlich da. Ähm, jo, das Kleinvieh, Op-Amp, 45 Cent, Potty, ich weiß jetzt nicht, 20 Cent oder sowas ein Ding, das Ding war nicht dabei, äh, Plastikdarsteller ist eigentlich äh, alles mehr oder weniger im Centbereich ja, Netzteil war noch teuer, das ganze 3 Euro gekostet mit den China. Mit VHE-Prüfzeichen. Jo. Fein, fein. So, hier sind Pinchen 2. Monitorkabel geht auf diese Box, wo einfach nur das Kabel weiter verbunden wird und Masse und die zwei äh, äh, drei Videoleitungen rauskommen, also RGNB. Das ist jetzt hier statt dem Spannungsteiler angeschlossen und hier geht es wie gewohnt an die Schaltung. Naja. Also man erkennt zum Beispiel auch schon, selbst wenn da 0 Volt sind, so ganz leicht glimmt das, aber das ist jetzt auch, ähm, ja, so die Kamera äh, sieht stärker aus, als es ist. So, machen wir die Kiste mal an. Also man sieht auch nichts im Bildschirm. Also an Störung. Jetzt kommt da oben links gleich das SES-Logo von der Grafikkarte. Ne, kommt nicht, weil der Bildschirm aus war. Ich klicke hier. Jetzt kommt der Postscreen. Ist alles schwarz-weiß. Sieht jetzt halt ein bisschen komisch aus, weil rot fehlt. Ich habe jetzt grün und blau angeschlossen, weil das nur die Farben sind, die hier zu sehen sind. Jetzt resette ich mal Steuerung Alt entfernen. Noch einmal. Probier das mal so. Jonax BIOS. Bam. Blau. Ist irgendwas gestört, gestört wäre. Gut, es ist auch VGA-Auflösung, 46 x 84 Pixel. Aber trotzdem. Keine Schatten, nichts. Und ich habe jetzt einfach ähm, Weiler und die Pustekiste aus. Ähm, was sind hier einige Widerstände? Mehr. Ich habe jetzt äh, parallel zum Frontalkondensator noch äh, bei den äh, 47 Kilo Ohm, das sind keine 4,7, sondern 47 Kilo Ohm habe ich. Äh, das heißt, die einerseits halbiert sich damit die Zeitkonstante so ungefähr und andererseits äh, habe ich dann quasi die Hälfte der Spannung und kann dann hier habe ich mehr Spielraum über das Verstärkerport hier. Ja. Und dann habe ich hier noch am Eingang jeweils 47 Kilo Ohm parallel zum Signal, weil im Moment stört es also bei den Frequenzen bei dem niedrigen stört das so wenig, das macht nichts. Und wenn ich das nicht hätte und hier abschließen würde, dann wird hier ähm, die Spannung gegen Versorgungsspannung driften und dann hier die LEDs immer heller werden, bis sie plupp hinüber sind. So, jetzt wird der Kanal aufgebaut. Und gehen wir mal ein Spiel in diesen Computer. Mindscape. Billy Sports 3. Bei Makers auf Test 3 und äh, irgendwas. zurückliegenden Margen sind da jetzt nicht so die Farbwechsel drin. Ich habe gerade eine andere Diskette gefunden, um das zu testen. merkt man schon, die Zeitkonstante ist ziemlich groß. Sonst würde das immer wechseln. Funktionieren. Na, geht doch. Hm.